hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है यहां पर देख सकते हैं पाइथन की आईडी मैंने ओपन की है और यहां से मैं न्यू फाइल ले लेता हूं अब आज का टॉपिक क्या है वो समझ लेते हैं हम एक लिस्ट बनाएंगे अब लिस्ट तो पहले भी हम बना चुके हैं तो लिस्ट में क्या नया है तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले लिस्ट क्योंकि इसी में हम लिस्ट बनाने वाले हैं पहचान क्या है लिस्ट की ये तो आपको पता ही है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही तो लिस्ट की पहचान है अब यहां पे मैं अपना नाम लिख देता हूं तो ये नाम मैंने अपना लिख दिया डबल डॉट कोट्स में क्लोज कर दिया अब यहां पे लिख देता हूं 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 ऐसे कुछ चीजें लिख देता हूं फिर यहां पर एक नाम लिख देता हूं ठीक है 3 लिख करके और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर फिर एक नाम लिखता हूं जैसे आर ए एम राम लिख दिया हमने ठीक है तो यहां पे ये भी नाम हो गया फिर यहाँ पर आगे 66, 67 ऐसे कुछ और भी एलिमेंट मैं ऐड करा देता हूँ ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है ठीक है अब एंटर करके नीचे आता हूं जैसे ही नीचे आऊंगा अच्छा एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये लिस्ट है तो आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं देना ये टपल नहीं है ये लिस्ट है एंटर करिए यहाँ पर आइए अब यहाँ पर क्या करना है रिमूव कराना है रिमूव कराना तो हम पॉप का यूज करते हैं लेकिन आज का खास टॉपिक यही है कि हम आज रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे रिमूव फंक्शन का ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पे लिखना होगा L I S T list dot remove क्या लिखना है लिस्ट डॉट रिमूव इस तरीके से लिखिएगा ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और यहां से आपको क्या करना है जिसको रिमूव कराना है वो नाम दे दीजिए जैसे मान लीजिए मैं थ्री को रिमूव कराना चाहता हूं तो यहां पे लिख दीजिए थ्री बंद कर दीजिए ब्रैकेट को और फिर प्रिंट करवा दीजिए लिस्ट को तो यहां से अब मैं लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूं ध्यान दीजिएगा आंसर क्या आता है ठीक है तो यहां से रन पे क्लिक करते हैं यहां से मॉड्यूल पे जाते हैं और यहां से ओके कर देते हैं तो जैसे ही ओके करेंगे यहां पर ये यह इस तरीके से आएगा और यहां पर डॉट पी लगा देते हैं और यहां पे एंटर कर देते हैं इस तरीके से और ये देखेंगे तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यहां से क्या गायब है ठीक है आउटपुट देख लीजिए आप हमने यहां पर क्या गायब किया था थ्री गायब किया था ठीक है अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं सूरज को गायब कर दूं यहां से तो हमें क्या लिखना होगा डोमेटेड कोर्स में S U R A J लिखना होगा ठीक है इस तरीके से क्या डोमेटेड कोर्स देना जरूरी है F5 प्रेस करते हैं अभी पता चल जाएगा देना जरूरी है या नहीं तो यहां पर देना जरूरी है देख सकते हैं यहां से सूरज गायब हो चुका है जो आउटपुट आया हुआ है क्लियर तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये रिमूव फंक्शन पाइथन के अंदर कैसे काम करता है जो आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करेगा so thank you for watching this video